Weltweit werden stündlich Milliarden von Ideen geboren. 91 bleiben für immer auf der geistigen Ebene. 5 landen im Papierkorb. 3 in einer Schublade. Und nur 1 hat das außergewöhnliche Potenzial, um zu einer einzigartigen Kreation heranwachsen zu können. Gemeint sind Kreationen wie zum Beispiel Musik, Text, Bild Film und anderen Formen, die als digitaler Inhalt auf einem Computer gespeichert werden können. Diese Geschichte erzählt das Leben aus der Sicht einer solchen Kreation. Nennen wir sie CC. Mein Schöpfer war ein Mensch, genau wie du. Er war es auch, der mein künftiges Leben maßgeblich beeinflussen sollte, genau wie das meiner Zwillingsschwester. Unser Lebensweg trennte sich jedoch gleich nach der Geburt. Schon nach kurzer Zeit war ich umgeben von anderen Schöpfern. Alle waren sie willkommen und konnten mich in einem offenen Raum treffen. Mein Schöpfer ließ von Anfang an die Welt an mir teilhaben. Änderungsvorschläge, Impulse, Feedbacks und konstruktive Kritik nahm er auf und ließ diese in meine Entwicklung einfließen. Dies verhalf mir zu einem gesunden und schnellen Wachstum. Während ich durch die laufenden Impulse aus der Community gestärkt und bereichert wurde, trat meine Schwester auf der Stelle. Sie war isoliert. Ich beneidete sie nie um ihr Leben. Sie musste die Welt und ihre Vielfältigkeit mit Scheuklappen betrachten. Ein Meilenstein in meinem Leben war, als mein Schöpfer mich auf einer der riesigen Tauschplattformen veröffentlichte. Es gibt unzählige dieser wunderbaren virtuellen Bazare für digitale Inhalte. Einige davon sind zum Beispiel Wikipedia, Jamendo, Fixit, Flickr, Soundcloud, SpinExpress und viele andere. Hier lernte ich viele neue Kreationen kennen. Bald stellte ich fest, dass ich selbst Triebfeder oder Inspiration für neue Inhalte wurde. Diese Erkenntnis des freiwilligen Gebens und Nehmens, diese enorme Vielfalt und Unabhängigkeit beeindruckt mich bis heute. Es ist wie ein großer Topf, aus dem jeder etwas nehmen darf und auch eigene Kreationen hinzufügen kann. Einige Schöpfer sprechen in diesem Zusammenhang von Geschenkökonomie oder Peer Production. Hier geht es nicht um einen Gewinn im herkömmlich kapitalistischen Sinn. Es herrscht ein anderes Wertesystem in diesen Communities. Freiheits-, Selbstorganisation, Kooperation, Verantwortung und Gemeinnutz sind einige Schlüsselwörter, die den Charakter dieser Communities beschreiben. Ich versuchte herauszufinden, warum plötzlich neue Kreationen durch mich entstanden. Ich erkannte, dass im Fundament von uns allen etwas Gemeinsames steckt, die Creative Commons Lizenz. Von ihr stammt auch mein Name CC. Diese Lizenz wurde 2001 maßgeblich von einem Rechtsprofessor und dessen Studenten an der Stanford Law School entwickelt. Sie orientiert sich an den Grundwerten von Offenheit und Teilhabe. Kreativen, Kultur- und Medienschaffenden sowie Wissenschaftlern wurde damit endlich ein wichtiges Werkzeug für das Arbeiten im digitalen Zeitalter von Copy-Paste zur Verfügung gestellt. Aus den CC-Modulen Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen können Schöpfer ihre Lizenz einfach nach Bedarf zusammenklicken und damit bestimmen, unter welchen rechtlichen Bedingungen sie ihre Werke veröffentlichen und weiter verwendbar machen wollen. Wahnsinn! Durch dieses Regelwerk entsteht eine gewaltige Gemeinschaft, die miteinander ein schöpferisches Kulturgut, eine digitale Allmende füreinander für den ganzen Planeten erschafft. Meine Schwester C welcher unter dem Copyright steht, wurde in dieser Zeit mit viel Aufwand den Käufern auf einem silbernen Tablett schmackhaft gemacht. Sie wurde zu einem traurigen und einsamen Vogel im goldenen Käfig. Unsere beiden Lebenswege sind in der Zwischenzeit so weit auseinandergeraten, dass es nur schwer vorstellbar ist, dass wir ursprünglich von demselben Schöpfer stammen. Ich verfasste daher die folgende Botschaft, die an alle Schöpfer gerichtet ist. Es liegt in deiner Freiheit, deine einzigartigen kreativen Werke, Inhalte und Schöpfungen in die kulturelle Allmende einfließen zu lassen. Mit den Creative Commons Lizenzen bestimmst du, was mit deinem Beitrag möglich ist und wie weit die Verwendung deiner Kreation gehen darf. Du bist damit ein elementarer Baustein eines gemeinschaftlichen Allgemeingutes, das allen Menschen zugänglich ist und auch noch morgen sein wird. Solche Geschichten wie die von CC und ihrer Schwester C gibt es viele. Entscheide also selbst, unter welchem Stern deine Kreation geboren werden soll.